Mi nombre es Virus Z Seguro no me conoces. Hemos creado para nosotros un imperio como ningún otro. Una red global de constante intercambio y comunicación. Una nueva era de avances tecnológicos te hace creer que todo lo que hacemos no lo anunciamos ciertamente no hacemos. Estamos absolutamente seguros de que hay otros que están jugando el juego del silencio. Te sientes seguro con tu celular o tu computadora. Te hace pensar que uno de nosotros no está ahora mismo trabajando en silencio, sentado tranquilo observándote, tal vez vendiendo tus datos. Esto es Internet. hay hackers, hay trolls y hay víctimas. Hay perdedores que dicen la mierda que ellos piensan y otros perdedores diciéndole que su mierda no les importa. En esa situación, nosotros estamos a ambos lados, porque estamos plenamente conscientes de que cada usuario que llegó hasta aquí acaba de perder unos minutos de su tiempo. Он услугой.